我原来是做模具设计的，太忙了。早上七点我就要出发到公司，然后回到家也七点了。朋友圈里呢，有个朋友是教 H B W 欧式泰拳的。平时看我那个朋友打欧式泰拳，他发朋友圈，我感觉特别嗨，我就辞职了。